Saluto al ciu, jen evo dia, via dio. Cai hudiam mi volas raconti al vi, pri io ki ocasis kia mi estis infano. Nun, por de tiui ki ui spektis mi ein antauen videoblogoin, vi vedesain esias ke sabate estas mia libera tago. Mi povas fadi ion ein lau mia placho. Do, mi decides fadi videoblogon. Nun, ci tiu raconto, rilates alla tempo kia mi havis dec jadoin. Cai por de tiui ki ui nesias, mi havis dupli unain fratoin, unu estas tri tri jaroi pli juna, kai la alia esta ses jaroi pli juna. Um, kai, kiel ciui infanoi, ni shatis ofte curi cerca la domo, kai pafis uno la alian, ludante um, la ludon uh, stelistoi kai policistoi. Kai, compreneble, la ludoi ofte estis tial, ah, ah, ah mi pafis vin, vi ne pafis min, mi ne havas sangon, min bon sanas, vi ne povas pafi min, kai eh, tio ofte okazis, vere ne estis reguloi por tio ludo, sed mia pacio ofte elidus el domo, kai dirus, ne ludu, sub la fenestro. Mi volas spekti la televidon, kai mi nur povas audi vien acein vocioin, sed ni, ni daudis ludigin. Um, kai anca, ni tre shatis ludi sub la domo. Nu, per tui cui nesias, nia domo estes iom levita super la terro. Um, estes levita tiel alte, che vi povas, se vi estes infano, duone curi subgin. Um, do kai comprenable <laughs> ni ofte fadis tia sed mia pacho ofte didis al ni ne ludo sub la domo se mi trovos vin mi pugno batos vin sul la <laughs> postajo ne la visajon li ne estas tiel agresema, sed li ofte batis nian en se ni ludo sub la domo am um, kai comprenable ke ti u ni ofte ignoris lin au shinigis ken ni, ni tutene audis tion kai uno tage mi ludo sub la domo kun mia tri yada pli una frato um kai uh, li chiam potis kun li um uh, lit covrilon minesias kiel se ginesas grande lit covrilo gi fakte esas tre granda kai li nomes gin blanki a uh, angle se espranto uh, en espranto mi supposes ke tio estas um a uh, tuknio tuknio a uh, tio ne have a sense on said vi vi pause comparing li nomes lian um lit covrilon lian tukon. Um, kai li ofte podetis gin per li identoi, like, do li kudis cercau sub la domo til, eh, potante la, la tukon. Um, kai unu tage ni kudis sub la domo, kai pafis unu la alian, kai tiam li fugis de me, kai <laughs> batis lian capon contrao ligno quiu estes iom supera lia capo, kai li batis gin tiao, kush, ke lia lia dento, uno dento, estes jatita el lia busho, cae tui, compreneble, el fluis sangon, cae li comences plori, cae cri, cae el curis el sub la domo, uh, el sub la domo, um, dirante, ah, oh, miai dento! ai miei dentoi cun sango su li ai manoi kai mia pacho ad habide elidis al domo kai diris kio kazis kia kio kazis kai li vidis la sangon el fluanta el uh, la buscio di mia frato kai diris ho ve kio kazis al vi kai compreneble mi kai mia frato si es ke mi ne raitas esti sub la domo kai mi ne si es kion diri se mia frato estis iom pli intelligenta li diris oh oh Evil deer batis min pedestango! stango kai komponeble mi ne faris tion sed li shinis shinis al li es estis bona ideal, por de simple mensogi kai mia pacho tui credis lin li kuris al mi prenis min metis min sur lia in genuin kai batting bati mian postajon mutege dus dus dus kai mi mi commences obvious comprehensible um mute plodi mi mute plodis sed mi povis tram mi ai larmo vidis la visaggio de mia frato kai li staris tiel <laughs> kai comprehensible mi ne niam povus forgesi tiun visaggio sed post multa iaroi, eble post dec iaroi, um, mi ofte visitus la, la domon de miai um, gepatroi, kai mia frato logias cun miai gepatroi. kai cia mi vides lin, mi sidus cun li, kai mi racontus pri temoi pasintai, um, cae mi, <laughs> mi ofte dirus li, Ciu vi memoras tiun tempon, ciam ni curis sub la domo, cae vi batis vian visagion contrao tiu ligno, cae li ofte interrompus min, cae dirus, ne, ne, ne, ne, Tio ne ocasis. Vi batis min per stango. Ca mi dius, ne, mi ne batis vin. Vi ne devos min Vi estas plen cadesculo. Nia pacio ne venus, cae batus vian postagion pro men sogo de via infanet, en via infanetso. Cae li, li tute ne credas che li, tio facte ocasis. Li, li ne, vi batis min per stango. Mi clade memoras, cae mi dius, ne, ne, ne. Vi batis vin mem, contra ligno se li gaudes credi li en raconton, racconton li mensogon do mi supposes che mi havas demandon por vi tio iam en via vivo okazis? eble rilate al via ge frato al via amico chu iam en via vivo a ah, io ocasis kai poste uno al via amico e al frato mensogis per gi kai pos multa yaroi li fakte au shi shi povas esti shi credis che tio vere ne occasis kai sian properan uh, eh, da conton estas la vere estas um, la vero do mi, mi simple folas uh, eh, si chu tio occasis al ancau al vi Do, um, mi supposes che mi jus atingis la finon de mia videoblogo. Se vi shatis gin, shatu gin, disconigu gin, uh, abonu mian canalon se vi ancora ne abonis, ca mi vidos vin en la venonta filmo. Ca se vi ne estos tie, mi trovos vin, ca mi batos vin <laughs> per stango ca mi ne mensogos pri tio mi vere batos vin <laughs>